In un quartiere Berto d'Ajaccio si trova a Cappella di Grechi. Il quartiere si chiama così perché è stato realizzato da un industriale a fine del XIX secolo, Armand Berto. Prima, all'epoca dell'evangelizzazione dell'isola, il sito di Cappella devia essere stato occupato da un oratorio dedicato a Nettuno o Artemisi. Secondo affari, un individuo cristiano è costruito e tieni una verdina nera. Le Devisu aveva giocato un ruolo per la difesa di città contro i mori e dentro un rimito chiamai all'aiuto quando lui dia una, una vela sospetta. Terza affari, verso 1630, Pasquale Emilio Pozzo di Borgo, comandante della guardia di Papa in Roma, sceglie di ristorare le divisi liato a un monte Carmini sotto il nome di San Carmine la cappella di Y si chiama davvero San Carmine. Il Monte Carmino si ritrova in Israele, è coniumato un vignale di Dio e il Ciavari accampato è lì. Quarta affare di 1732. San Carmino piglia il nome di cappella di Y, una comunità di cristiani d'Oriente, i Mainoti, Fudiani Lutumani, e passando da Genoa, si sono ritrovati in Paomia, a Cantacargese, 1676. Come gli occuloni sono cacciati da Paomia e si rifugiano in Ajaccio di 1731. I 750 grechi sono stati accoltati bene in Ajaccio. Certi sono stati Aleti e hanno avuto un po' d'està sotto la via di 15. E anche di 1949 un Mary, Niceforo Stefanopoli di Comeni, Mary d'Ajaccio. São Roqueiro era Tropatiuga, tanto lanudato San Carmino, que San Carmino era solo um logo de mortoio para a família de Ileca. Só a estátua de Virgem Nera é stata legata ai greci, que de modo clássico une animica. E a pouco a pouco i greci corteggiano i sono i A capela era diventata um logo greco da Iagio. di 1775, a cappella é resa a un rito cattolico e ai suoi proprietari il lecca di Vico. O nome di cappella di Grechi insegna che è ritenuto sola una particolarità di qualche annata, ma era di più che così. Tauto ex voto di Batelli come sant'Eramo e è anche stata considerata come la patrona dei piscatori di Curadio. Allora, quando ho passati per la cappella, Date Juno, ce logo Cacastoria.